Alors oui, ben, disons qu'on fait au mieux. Pour ben, fabriquer nos savons, on utilise de l'eau de pluie qu'on récupère nous-mêmes euh, sur le toit, euh, qu'on filtre, donc c'est vraiment de l'eau naturelle. Euh, on utilise dans la mesure du possible des matières premières d'ici, notamment notre savon lait de chèvre, dans lequel on intègre 25% de lait de chèvre frais, mhm. qui vient d'un paysan pas très loin. Euh, ensuite, euh, on a très peu de déchets. Nous savons on n'a pas de déchets. Le peu de déchets qu'on a, on le donne à des gens euh, assez pour euh, les gens qui ont peu de moyens. ensuite, on n'a pas d'autres déchets principalement. on utilise pour faire nos paquets ben, des cartons. On recycle tous les cartons qu'on reçoit, mhm. tous les emballages en plus pour refaire les paquets, pour renvoyer plus loin. Mhm. Mhm. Et les produits sont, sont Swiss made alors oui, tout est On a vu ça avec nos, yeux. Oui, alors c'est vrai que tout est fait ici, vraiment, par nos soins, mhm. euh, avec le plus grand plaisir. Et c'est vrai mhm. qu'on n'a aucune chose extérieure. Euh, même nos portes savons, les petits accessoires qu'on utilise pour mhm. compléter la gamme de nos savons, nos accessoires sont faits dans un atelier par des handicapés, dans un atelier protégé. Euh, on essaie vraiment d'être très local. on donne plein de petits jobs à des gens qui sont ici. Mais ça, c'est important, le, côté social. Oui, bien sûr. Et puis même euh, enfin, le côté social par rapport à notre philosophie. Oui. Même si ça doit être un petit peu plus loin que la Suisse, le côté social est intéressant et important pour nous. Ok, cool. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon. C'est bon. Yay! souris. Cool. Et voilà. Voilà, spot. <laughs>